Mi abuela siempre me decía antes de marcharme a la escuela, María, recuerda siempre, hay tres cosas que nunca podrán recuperarse. La flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Mm. Las dos primeras no las entendí nunca. O bueno, no quise. La última la aprendí hoy. Thank you. Llamo por un trabajo. Eh, mi nombre es eh, María Gutiérrez. Sí, sí. Ah, bien, bien. Vale. O sea, que ya tienen a otra. No, ahora Charlie, ¿qué quiere? Dime, Charlie. Me tenías preocupado. Hace dos siglos que te estoy llamando y no me atendés el teléfono. Supongo que no será por los 700 euros que me debes hace cuatro meses. Charlie, ya entendí tu indirecta. No sé qué hacer y aún no consigo un trabajo. Por eso te llamo. Tengo un trabajito para ti que te puede interesar. ¿Qué te parece si nos vemos en cinco minutos abajo de tu casa? Pues termino de vestirme y bajo, ¿vale? María. Carlos, mira, te prometo de verdad que este mes te pago, ¿vale? ¿Tienes idea de cuántos mensajes te dejaron en el contestador? ¿Y cuántas veces te he llamado por el puto portero? Ya, Carlos, pero es que necesito tiempo. Hace cuatro meses que no pagas el alquiler. Tienes dos días. Si no puedes pagar, ¡vete! Vale, Carlos, entendido. María, sí o sí lo voy a cobrar puede ser un poquito a la mierda. Hola María. Te traje la dirección, tenés que estar hoy mismo. ¿eh? Mira, este hombre es un poco maniático con la limpieza, ¿viste? Tiene fobia a los gérmenes, así que te va a hacer usar guantes tiene un carácter medio complicado, pero sé que lo vas a llevar bien. Vale, Charlie, vale. Muchas gracias, de verdad. Eh. un beso, chao. Hola, eh, soy María. Vengo de parte... Sí, sí, de parte de quién viene. Limpiese los zapatos en la alfombra, pase y no me toque nada. Muy bien, le explico. Es un trabajo muy simple. La limpieza de cualquier casa. Hacer los cafés, etc. Supongo que usted sabe de esto. Sí, sí, sí. El sueldo son 800 euros. Y es lo que hay. Ese es mi despacho. Arriba están los dormitorios. El baño y la cocina están ahí. Mi nombre es Manuel, pero a mí me llama señor. ¿Tiene alguna pregunta? No, no, no. Todo bien a otra cosa. Y muy importante. En la cocina tiene el uniforme y unos guantes blancos. Póngaselos. Y me prepara un café muy caliente. Estaré en mi despacho. No tienes ni idea de con quién estás hablando. Me traes el puto dinero ya mismo. Porque si no, te la voy a liar ¿quién importa ¿Me has entendido bien? ¡Hijo de puta! Parece que nos entendimos. ¿En diez minutos? Vale, perfecto. No me hagas esperar porque no me gusta. me va a traer una cosa muy importante. Me la hace pasar al despacho. ¡Vamos! están esperando. Sí, un momento. Señor, ha venido el señor que estaba esperando. Que pase y cierreme la ventana. Pasa. Buenas tardes. Bueno, un momento. Manuel, gracias. ¿Cómo ha dicho? Ya le dije que me llamara el señor. Regrese. Un momento, María. ¿Ha llegado los whiskies. Sí. Señor. Aquí tienes lo acordado. Esto no es lo acordado, aquí falta tranquilo. dinero. Eh, tranquilo ni ni narices, aquí falta dinero. Que hay, no habrá más. ¿Qué haces apuntándome? Que te vas a buscar lo que falta ahora mismo. Baja el arma tú, hijo de... ¿De dónde? ¡Baja el arma! ¡Bájala! arma! Si me ayudas te daré parte del dinero. No. quiero todo. Te voy a matar. Ese dinero no es tuyo. Ahora sí, cabrón. Pase y no me toque nada. María.